bumbuye fe mu bikyalo tubimanyi bawa abatamivu sente babavume mm-hmm. naye nga babavuma bali mu bulangiti era ewaffe mbakube waffe tetuvumwa uh-huh. mugende mm-hmm. oba ffe tetukuuma tetukuuma twasoma tuli kampala mm-hmm. omulambo muguveeko mugende mm-hmm. tulabe bagunaatulya mm-hmm. naye tetuvumwa kakatiwa mbuyo kakatiwa mbuyo msaidi angalumbu ye uh-huh. nze mbalida simulaba mutani wange ya bingamu hmm. ndi abela nabantu emitwala kumine ebiri emitwala kumine esa tu oyo msiru goma nchi gula luji achi nkubulida goma nchi gula luji yes msiru you are lucky that you have this man nyiriri ya kwatu msaidi na mfuru mlalu nada mudai sala munga amufuma nyiri naga kati ngenda ntisepo tokenda tukuwagala nyo nyiri naga why do you listen to that madman hmm. they used to call me madman you are lucky this man is a yes who are hunting down lumbuye hunting kubolide ne muita ne press conference ye kubolida lumbuye atuka sawa bwezi bobo ine bobo ine bobo ine bigerenga biwunya mm no jamu sitoke se chivundo sigala ah, nacho uganda wa chibera am telling you mm kakati lumbuye chino chigwera wa hunting kubolide waje kubera mm. lumbuye omulala so cool kati ichi chikutegeza nabagamba tikasabobi wine yaja nanyenya mu chintu ne mukankana mm. kati buli muntu yenna ajja kujja tugenda kufuuka nga philipine aga amawanga nti philipine yafuna eswadda kakati kankubuulire mm. lumbuye nga yagambye kuwesimba kubapulezidenti tebamulinda ntebe ah, lumbuye tebamulinda kasamudira abantu nebabeera disparate mm. nebaga nino yakivugamu nino yakikwatemu nino yakikwatemu mm. gundi yasuula gavumenti ya iran eyatola komeini yasuula gavumenti ya iran nga yeyambisa buteepu bwokka ngaali france nasula obwakabaka bwa iran naye tumalirize rumbuyoyonkubaoli anti nze mbagaye nti to me eh, what is important eh, is what, why do people listen to what rumbuye says eh, abawa rumbuye sente bali muno era nze mbagamba wa? museveni kyayisobola ga nti ate rumbu nabaga nti rumbu ye eh. nkimanyi babindaze eh, tusinkane simanyi munitogulanditwekubi nibaga omuntu amini yabivumanga nyerere <laughs> tetirumba uganda eh. naye ebyo nabyo nembiwulira eh. why do they listen nawulidde nambooze nga amulwanirira tamanyina international relations eh. kakati lumbuza afuuse ebig pointabantu mubatuusiza munyigiriza abantu ne baluzinga hope mubategeevu ne batuuka okulowoleza mubalumbuye yulazalawe man like me to express my anger uh-huh. than switching off my programs I'm telling you. Eh. Kati nawe ah, yagafuka ah, ngalumbuye. Ah, Andi ngami nti nze sifa nalumbuye. Eh. Kubanga nze seri yango. Teri yankozesha. Nze ekinuma. Eh, eh, nina anga kubana bano. Abata political career yange. Eh. Ne yatenze basanganga nze nsoma. Lumbuye si yasoma. Uyinza kubana anga. Ninga tuli muyikirize ngomanyi. Mhm. Nti me is not government. Mhm. I know. what government can do orani nobo jawo musebe no muchusa tokanti sukali ya chadde ku emwana there are factors uh-huh. ne yinga nabantu bayina bi bakole byo busiru ti abana abayimbi abaduse bavo mu bwavu gari uh-huh. simu tokani kasiti kawo musee yabuze omuddu sibo do you want uh, do you want do you want like a yawas yeah. Hmm. muzeyizazedda gunigulyo senteni kati gaguza amayumba gadduse bano era baddemu baddukire singa abaana abo bababuuza mm. mumwe abagulire nga teza batwala zebaddukiddemu ah. mwazibagulirako ah. mwabagulirako mwe baddukidde ah. this can be a personal initiative naye bano nabo badduka wekyolowooza nti abakyadduka ki bakyadduka emyaka emekaabo mm. bakyadduka emyaka emeka omusajja naye alandize erano nakatunda komulwadde nebakabba no muzeyi kyabakola emotoka bazikomyewo eh. abawembiriyoni lukagaluaziwuutaamafutaaaikola batyaoganda gantolinakyolyanga nti ogulembwa motoka ya milioni vina bulibwa weto agata tuseko agata awele kilaka agata kubye eh, nanduru eh. goga lilide wanu kukomission uh -huh. motoka gazi reseda uh -huh. goga lilide inja ulabana uh -huh. wakoba mele bulungi eh. baso merebu elu what type of person are you who wants even who does not recognize nti umuano unu ukuduka oroza chedu kire miyake mekebi nywa biyesi atu kidebizibu ii eh, ne ne mwe mwe mwe basajja mwe obaba kazi mwe why don't you be human Mm. why do you write, want to steal even yakatunda komulwadde what type of country you people are you building ndi omusajja musanyufu nemmotoka emukoleregay omusajja wepolandkiplimu omusajja wepoland bali mumwitawalesa eh. solidarity trade union uh-huh. yalisemu mukiwawereding ku mmeri uh-huh. yabatula gavumenti ya poland yabacommunist ba bamu omudaali bamuwa endobero prize yagusula mu toyi ah, yagusula mubisasiro eh, eh. obanga bano bemuwa emidaali baga nti emidaali mikalu tekuli sente naye bambi mtnyo yabayise nebawa hey. sente gold no. medo milioni atanond eyalidde sente azizeeyo emotoka bazizeeyo ono yalidde enjawulo ono yalidde enjawulo eyagambe emotoka twazireesedda kati yeyalidde enjawulo notalaba baanaabo bwe badduka ntuyo bwebati eranga gwe bo badduka gwe gwolindiridde kufeera kubaferako ntuyo zaabwe no let us go tugende bannange tugenze tetugenda kwongerako e tetugenda kwongerako tujja kukomawo wiiki ejja sonko do yatuuse edda wano sonko muusa ayagala ennyo okugenda mu kafo kali karawutha eri amungu muyambe sonko hagende eyo nze kikwo ntwala amerika ono ye omutwale wali eri emekka asobole okwetwawangi wangi okugendako emekka mm, eh, emekka nayo njagala kusooka amerika <laughs> okusoma kale tetugeba kuwangala kusukkako wano esipiika eh, owa disitulikiti eyewakiso najja nasif nkutumiddeko ne sipiika kenyans want uh, eh, uh, eh, all the, king, the tribal king pins to stand as presidents hey. this is what has made them a problem nti kati mutabadi mu parliament aliyo yes ekyo bakimanyi nti however much wukulu kinyata wants mm. mm. he cannot get a mm. consensus mm. between mudavadi mm. kalonzo musoka mm. era nabo tebayinza kwegatta why mu kenya buli muntu yenna tribal kingpin mm. bamugamba kukola ki ah, wesimbewo we kyova olaba nti eno gundi handishake egamba hey. Eh. nti tubadde mu political limbo tosobola mm -hmm. kubeera senator mm -hmm. tosobola kubeera mp mm -hmm. kubanga byonna birondebwa olunaku lumu nobwa pulezidenti kikibajja wano kakati ye kyagenda okukola mm. okimanyi mm. bukulu kyagenda okukola ye bukulu agenda kukwata abakikuyu uh -huh. abagatte n'abajaluwo abajaluwo hmm. balina ekintu kimu andi eh, nkubuulira eh, eh. abajaluwo mm. nabo tebalonda atali mujaluwo Mm, lairo odinga moves with 400 million votes every time abatambuliza mwanda weebwati mm. yes Mm. kakati thisman mm. lairo odinga mm. couldn't be marketed among the kikuyos mm -hmm. naye uh, uhuru kinyata mm. aina influence of the two devils uh -huh. okufuna luto uh -huh. ava ava bonna bakombaininga hey. Eh. tetuyinza kudya musajja mwavu kumukwasa mumaali yaffe hey. Eh. nga sente azifunye mu bubbi ajja kuba nebyaffe eh. however much hey. uhuru however much mudavadi mm. kalonzo musoka mm. and wetangula mm. cannot agree on a candidate eh. they will not agree that's known eh. Then each will stand eh. but they are all against luto eh. yes ekitegeeza ne baba nakagenda mu first phase uh-huh. ne bategeera nti gundi tukaddamu second gundi eh. awe bajja okwegattira oba oh, abamu ba political pandits bagamba nti abaluwo babakuumidde nyeeri ku sidelinkinyata eh, eh, ah, baali kyebamwagala abazungu mm. ndeeta olulirayira mm. bagamba kigundi ono jalamuje odinga to go over president in Abugana. Mm. The wounded, the pioneer politicians, Rebecca Wuko, wound, you know, Tom Mumboya, they were eh, lost. Tom Mumboya. Kagate, Oyeru, Ye, Uhuruagamba, mm. Nti, Aka, akakubagana obukyayi obubadde mu famire yaabwe eyabakikuyu nti gundi kinyata teyasasula munne eh. nze kamusasule eh, eh, ekyokubiri bo balowooza kinyata yafuga kenya nga ayina emyaka 75 as prime minister kiba kyafuze kenya nga ayina emyaka 77 kakati rayira ali mu myaka 77 bo bagamba nti omukadde tajja tulemerako fasobolo tulina tamulimisi ekyokubiri wataamu emu nga baideni Eh. biden ne munne vaisi eh. tekuli agenda kuvuga kudda kwakubiri gond eh, leadership that was a vacuum dp yagamba lingira ku mukazi n'agwa naye tamale mu byonna byonna otulaze politics ono owa kenya olaba nga balinawo some bit of succession plan ate wano ewaffe uh-uh. wano ewaffe omanyi ebiri ewalala bibeerako nekyebitusobiza nti abaawana ensobi gye bakoze bo balowooza mm. nti omukazi buli waliwo omukazi alowooza nti abasika bajja kuvanga mundaye tukiyita kazu nti embeera egenda nejja nemwerowooza nti omukazi omu nga bwolaba oyo omuganzi lwazza bwe yatta abaana babanne bonna abalangira nalekawo mutesakakati bo bali abekenya ate sigwe bayina nti yusi mm. both of them fear to lose their wealth, accumulated mm. wealth. Mm. So the, the solution mm. is to get one of them coming from the wealthy families. -hmm. Kakati mu Uganda, mm. abaina bugaga, but tebuli te, te, wero spread. Buli mubantu bantu batono nnyo bwe. they cannot entrust their wealth to, to somebody who is not a member of their group. the opposition ne government biri inseparable they are fusing uh -huh. into uh-huh. one yeah. bakujoga eh. kuba yeah. bamanyi nti neri gyolaga wewamu nze mutani wange namugamba yeah. nti kino kikono kyabali mm -hmm. balinga bafanana bano agasa akagegattula mm -hmm. in fact the more you be loyal and committed to them the more they humiliate you kuba bamanyi tolina gyolaga kakati kyova otugamba nti uganda succession will be bloody hey. Eh. mujja kati edireyinze eh. waliwo changee president teyakola najjawo kadaga eh, eh, yali asuubirwa nti azimba succession gundi mu palamenti naleeta mukoddomi we ajje afugibwe amateeka agakavumenti nga bwe yaleeta mutabani namuteeka mu magye mhm. avugibwe amateeka tokola fujjo nga gwe omufumbo mm. olina lulu zezikufuga efiriransa mm. naye kakati kamba buli mulina ekintu kyemufunye mm. nti kazimba agenda kusuula ekkanisa nawulidde mbu nankabirwa ye mwogezi wekkanisa mu palamenti haw nankabirwa yina ebizibu bye nendaba tumwebaze nga atutte twakitas did you give the mozilemu zandi catholics anti bo tebasaba nga batya tugenda nabongerenda omuseveni oh, oh, oh, akwate abantu bano museveni akwate mangu nankabirwa netumwebaze they can force us into religious wars kati succession eno eyakati e-, e-, baduka mbunda uyu musajja mukazi we agenda kwonona ekanisa ikateriyo is not kazimba is his wife ani is not kazimba uh -huh. is his wife kazimba's wife is going to destroy wife? the anglican church who is kazimba's wife ati mukubuli yomukristaayo ayina abakazi babiri ayina omu what their building is going to spark off a religious work here buli ayinabizibwaddukira waka enkya ne bakulabanga era gwolambudde land forces oli mukristaayo enkya ne bakulabanga era bakuleetedde twakita oli mukristaayo enkya nankabira neyeyanjula nti ye mwogezi w'ekkanisa mu paalamen oh -oh. others if we want politics is working at night in the house if you ask if you walk at night you will say somebody asking who is that one what made you not to sleep has made others not to sleep people are watching why is it that everybody is running to kazimba everybody Duachi. this is what museveni avoided mukambabulire museveni afuze eggwanga lino waayi mm-hmm. bano abaleeta obulokole bye bamuleetamu obuzibu people did not look at Museveni as a religious man. Mm -hmm. Nebo, ekereziye mazemi yake imeka. Minji. Did they look at you? The Catholic Church will just look at you. When you are becoming the head of all religion, religions. Nebo tuwale ntwezo tebubala. Kati nankabiruwa duka mbuye mwogezi. Will the baroko also have spokes, one, ania kulunze, but dini chava tudeni bakulonda. kulonda. adduka n'ebizibu bye negomesi yebizibu ebimulimu ono ayina ebizibu byatwala busuuti atwala twakita ono simanyi kiwanda agenze simanyi tuteyo sente naye otujje ku succession ya uganda tamali yenyini ate abamu bagamba ebyettaka bino kati mubyettaka byafudde mututunza lumbuyelumbuyelumbuye is a problem mm. of government mm. What do you think of him? Goes July. Only that is, uh, is down there in, in the college. That is uh, the reason for the rush. And uh, actually the reason for the delay because I had to come with him. He was possibly couldn't trust us with the money. Uh, that's why we here. That's Not it. You can call him. You tell honorable. Eh? You tell, you talk to the minister to come up here, and we have a, you have we have a glass of wine. Why the rush? <laughs> you see, I'm also okay. I'm very casual. Let him come up here. Eh? The money is here. You can take it. But everything is okay. Let him go and park. Where is he on the street? These restrictions will be very strict instructions. Need to speed off, it is already late. And here's another problem to catch up. So that's why it's like, okay, let's wait, hurry and go. Ah, Uganda, Uganda. And you, and you could not even wait to take a glass of wine because there is that, huh? You take the money, okay. You take the money, but as I told you, you get for me somebody who's very friendly to Mr. Tamari. I'm going to give him that money. You see there? He didn't come. You send that person to me, I talk to him, he goes and looks for Mr. Tamale. We can make a special arrangement. It can be Mr. Tamale to me where he was. What it makes it? Like I told you last time. Like I told you, I told you. You, you get somebody. Huh? Eh? To come. Okay, let me enjoy my wine. You can go. You can pick that money, that package. You take that one too. Huh? Eh? And some 10,000 for you for transport. Okay, you take that one? Huh? That is for transport. Now, uh, you tell the professor to come tomorrow. Huh? On Thursday at around uh, 15 hours. Let him come around 15 hours. I get him his package. Then he can go to the hospital in Nairobi. Huh? Alright? Thank you so much. Nurad, uh, Mr. Nurad, thank you very much for the business and this for me. Oh, I appreciate it. Thank you, thank you, thank you. This is very grateful. It's very great. It's very good. Okay. okyali ku kikumi musanvu katonyeza mwenda paal of africa fm ekula lyokwenda omuntu wa bulijjo tukyali mu program the moyo gwa ggwanga kakati ate oyo yeogezako okugjayo ye mupakistaani gwe bakwata omupakistaani uh-huh. bali bamuyina uh-huh. bamukendereza ku kibonerezo tegerako uh-huh. mm. bamukendereza ku kibonerezo kakati oyo mm. oyo akasajja kabalekera emiliyoni ya dola nti bajimpe nebasalawo nti atubamukube mm. weyasisinkana mm. badokita yabaga tbamukube tujja bamukube tumwabye eh, eh, nditena <laughs> eh, bukyamujoga mm. <laughs> bukyamujoga omuziba aga nti okatera mandwa <laughs> nti njineseza akayo kali bakalijo be mandwa noga nti mandwa nentwe yako nekaduka nentwe yako netepu yako nentwe kalijevu mirundi ejo bugenda oguwenyuko mirundi bamuwa omulimu gwe omaze mbubanfuge muwonye muli bakawunawo muli ba kauna usingana babe tenta da mwati manyi how i hate you benyo no yono na kali patiko kali yanga no kizanyira mu let them bring the money hey surrender those things to them hey hey bebale ta sin atafirwa bebale ta sin hey nabo bagende ba a a nabo bagende bwebagana ba mali myaka 2 mukaka muchi european jails nawe hey ate emisango bagidiza eh, europe anti ekyankubya kyekyo to protect their business tewali, tewali town mubatalina bizimbe buli kyebayita city sokoleke ebweru balina ebizimbe balinayoho ebizimbe bitirivu omuntu yagulanga miliyoni emu ya dola omuntu yes nga bamusuubuddewo tokubaako omutima nti omutima gugula sente bwezi tekero yobusomi egula sente bwezi kiki ekyo wakitubuulirako the amas bring the money vakwatanemuku omusajja olina okubeera hambo evanguish mm. cannot set conditions mm. zisina wenfiirirwa they cannot kill me at this level no negotiations nze sibatalinga bwaminisita nabiki no era simwe mubugaba mm. singamba kubira meeting abantu bonna bebachenginga oyo kadaka kyebavagabagamba bwetumujjamu yamuwa sente how much money do i get from kadaka me to get money from a woman mbuzi gana byenkoledde yes naye nti nti nyimirira ku muntu eh, eh. otusikiddeyo ak'omuyindi okugezaako okutulaga nti abawa sente eh, uyu yenyinikwogerako nti anti yabawa miliyoni emu bagendekere ne bagamba tukubemukube ngaaliko omutwe gubonibwegutikuningalofu y'omugate mubwanvuma buli kaseera nja kuvuma nnyo anti profesa yabagamba why do you complain that this man is abusing you because compare him to a sick kid can you complain that a sick kid is crying until he's cured where is a deal a deal works when a, a, a, a, a peace agreement operates after the ceasefire what do you offer bwe bajoka bwe badduka bwe bajoka bwe badduka mbu kubanga sina gagala bwe bajoka bwe badduka are the only source nze mbayamba can't we start a party are eyabali humiliated tezobola kera kuba kyantandika political party eyabali eh, humiliated je mutasobola aba abantu abajogedde obulenzi buno we are there because of Museveni simu mwete musobola kwata power wano mwe bakomuntu abulijjo tukwebaza okubeera nga okyali naffe yonpesa minataka pesa sitaka iyo matatizo sitaka kila kintu minataka pesa sitaka kuzungumuza taka kusalamiana kusalamiana na kwa nini salamiana iko ndugu yako you destroyed my political career pe basasule basasule banjali ya maybe nebyo kudena mwe anti will become a rich man what he can even akokaba gamba with this money a eh, president ya muwa etaka amwepuri that money can even start a tv we cannot uh, change kukola bobo ina abana muhanga atandiko balabirira oja atito oja kufu oja kubona abu nyo entweyo omusajja womaani nga tanakwasa mutwe nze saagala ofe nze njagala obonebona ofuuke monumenti abantu bakuyigireko nti ka bino ebirowoozo byowulira si byamukubiza puroguramu eno abaddukanya pal fm oba abakozi wabula byabantu sekinoomu era nga bwobiwulidde kikumi musanvu katonyezo mwenda pal of africa fm ekula lyoggwe omuntu wa bulijjo tamale kati kuyiza nti trusted eh? nze siri trusted gwotawulangako sente omugambo otya nti muli azamaanyi amanyi notitrusted kwebyo byembayinaoeya nti bwebagambyebamugambye eh, mutali trusted eh. that man is not trusted t you can make him a rich man mumwazijjawo mwejje muwunya oluwumu bano abaali abaavu bano ani yali mugagga kuobwa obuvubuka whad money nali mugaga obasi hizi yabarayivo pumbavu muzvite muri rwerwezi tuchali kuchikomu musanvuka tonyeze mu nimubuyisa bungi ngo mulaweza nti bungi wai mulaweza nti bungi si bungi tebuwera 10 obwo bulezi tebuwera 10 obutawanya ensi naye bukibwa ogensi nebwyita obwa museveni nebukola muti naye muwonye kinsensaliddwa nalinjagalanvu oba lifuti tugiyingire efulumya omulambo bampite mu meeting nvumbagireko komando hmm, hmm, oli komando nkatirewo nyinyuse siseeko nakamu nzizeyowaffe <laughs> kasi sifundirizako nakamu mulifuti i avoid where there have i, do I attend national functions don't have a for mm. I've gone to set house once in, mm. in eight years. I've gone to a Kero house once in eight years. I avoid where they are. Sagara Barabaco. They killed my work uncle boss. Omwale yali agenda mbo sister. Nomufinyiso lupo tongo mrepins. Toiza onyezo buta muwasa. You killed my political career. Mm. Are you not humanist? Who should kneel before the other with all the, um, the evidence I have against you? Documented. Mm. noleta omuntu milioni emitwalo gya dola ataano akuba ebyuma nebimulemu okukuba nomuwa emitwalo gya dola abiri muetaano how much money do you give me lwaki zirizo wazirabye nanti owamaanyi akubisa negwokutte <laughs> omugagga abo abazungu bayinza okunkaka olwempaka okubawa evidence eh. and enforce me <laughs> <laughs> no katukomewo tamale isup to them to hey, eh, judge katukomewo tukyayinayo ensonga nyingi ensonga nyingi naye okay katukomewo kisa okufuuka saabazira oba owakabi wefunire esimu ya tekinoera abachina babiri abalimu bebavunaana why are they here the chinese ngebintu babijjamu omuntu nga mulamu waliwo eh, yeyadduse njogera ebizinesi y'abantu bajoke yabawa milioni za dola kumi ako ni kwa ziba kakati mwembasonyie naye musete sente ebiri opusoniza endala zonna tewali mundekere akasajja kano kayina gwe kakolera nti balina projekiti yaabwe nze disimyazirivo kirimyandisi singa mwanzita singa tewali nankoka etakula wammwe mwe baanammwe total distraction singa tewali nankoka etakula ate amaanyi wandigajje wanga bakussa eh. olwedde ogenze nze ndi nagisi teryagirinyamu ah. enagisi eh? ogikubamu omugo netasamuka enagisi oyizigirinyamu nitagendanga ewunya nsaaga waliwo webajoze bonna waliwo abagaga abayitirivu abalina sesa abalinaki bebajoze enca nebakomyawo nebafuwako enfuufu nebakomyawo nze ndinaki determination bumalirivu yes perseverance kakati tebaliddamu tiimu yabwe teriddamu kunwanyisa gyendaze niwe nsalawo ogenda mu opposition if there was opposition mm. i offered you specialize awandi akazi bwe yabagamba nti abasoga muleme kuyomba mm. nakwana mm. na, na omusajja omuganda mm. nanyenya akabira ando tiri musonga yandaba ive worked for you <laughs> mbalaze committed yange mm. ne devotion how, how have you rewarded me targeting members of my family making me into I can be orugosi that I, I, when I have money I'm where are you muina kunte kaputeshi murugosi is it how you pay committed person this is not government buno bwaji ingiramu si government si government but to say you know tigomia nete buwela kastokono kono kono kono entwe ebya byatabizibwa ngenda kakuba nkalagenda kabadde katabula famiry ya museveni kava eno nekatunza olugamba nekatrejja wano ngenda kakuba obutambi mufulirizo bwatepu namba bwasaawa nga munaana nga kwekali kajobojja kajobojja kajobojja kajobojja ensi ekategeere ako mukatulekere mukandikere naku tufafagane abakoze ebyo bali mu opposition aa eh. bali mu gavumenti kirina gye kiri ekyo esabutafyuj eh, anti bwe batandika okubala museveni nti agenda 216 yes kati bazimbamu akantu kaabwe mhm. kabadde katuse ku mada levo tioyo asobola okusikira nabagamba nti succession ya museveni will be blood kubanga waliwo abadi determined first of all you have not created allies politics is making allies mm. the future of politics is allies mm. how many allies do you have with a slave and master relationship with a hunting dog with master relationship uh, politics is comradeship mm. Mm. yes tebalina ba comrades kyova olaba nti bukulu kinyata mm. tayinza kukkiriza luto kufuga ggwanga lwaki yee tebalinakyebasharingateesetese nga njagala yeah. wetulambululemu yes. kuba politics we kenya oludde yes. nga yes. omugobe tebalina kyebasharinga in common e eh. hey. no anti baali bajoined by eh, nga bano kye baakola mhm. this is a mistake theyare making mm -hmm. if government wanted to save these people the mm. doctors mm. baali gaye nti weare hearing kuba abasajja basooka ne babawandiikira mm. ngaotafiri yali mu ministry ya justice ne bamugjamu mm. Mm. ne batekamu ono omulalo wa UPC ne bamugjamu thinking that they resolve the problem ne bagira hajat mukwaya ne bamugjamu mm. tumwebaze n'atuulayo mm. mwe buli lwolaba omutamiivu atakomawo mu bantu mm. aba yeefukidde mu mpala agirinda kkala mm. takomawo kakati bonga balowooza covering evidence no mm. the best solution would have been to expose this mm -hmm. government in England, we have received delegations of mm -hmm. this nature. We have instructed the commission of inquiry. Once a local tribunal is handling the matter, mm -hmm. ICC taking it out. Chabalema. Kande Kenya we shali. E Kenya. E Kenya huh? Ruto ne in 1989, uh -huh. Moi, mm -hmm. Eh. yetandi kukubalachi, succession ye. Eh. A succession ye. Eh. Kubamu Moi, mm -hmm. yagenda kusinkana Bush. Uh mm-hmm. -huh bush nagana okumusisinkananamuga eh, mm. i want you to wind up and go mm. kubanga 1983 mm. ku mm. yafuula yaleeta ya nga eh, bobi wine kyabakoze mm. tibiro byonna insecurity gyemuyina tokyabiki byonna musevenitabyadde nabyo mm. byavuddemu bobi wine nti Bobi Wine bamanyi ge yale eh, se kibuyaga nasi tulimba mushimanyi Bobi Wine abana bagenda ku kye kibuga musibe nabaga mu bakwate pulyamputi naite mu bakuba bakuba bakube kuba bayina munnabwe go banonyamu mm. nti abere inda ite dinti abaserikale ejo na biola abaserikale jibakubanga abantu ngebifana nyibikwate mm. sai e abijaluda they had mm. planted the people in UPDF ngabayina be bakolagana nabo kakati ne muyibwe yali eyita siri bagezaako muwamba muyiti yategeera bamuwambye yaddira kamanda wabakikuyu ame kamanda airforce namugoba hmm. naddira egundi eh, eh, amekamanda namugobanaleeta eh, abasomali kakati hmm. naatekawo tocha chambers hmm. moye yali omulokole ngaayimba ne mukyaki bwe yali threatened natandika okutokyalinga abantu atyaki kati agende wa busi busi amuganti busi ya mulaba e. Eh. ya mtu mira mundu ya labo uko bwe busiru bwabwe e. Eh. busi amazo gano ukulaba moi bwe uko foreign minister akulaba atia nawe na utuwala ye ngalabiyo mm. wanuwechiri mm -hmm. nti baga nti polisi ya shingo kubwa embi ni baga nti ata sinze okolo bulungi mu government ya kasinji ato wa polisi ya chirapo na achichimayo baba kujerega tikisoboka tetwa contradictory kati bwe baali baddayo mm. nga gundi ewuku addayo mm. ngaliwo omusajja bamuyita nicolas biwot mm. kuba mu kenya ku batembu be baali babadde nabo gundi waliwo eyatta banne e, e, mbuyiko yinange kati mm-hmm. mbuyika yali mukikuyu kakati ate ono gundi nga ye muntu wammwe atya future nicolas biwot the total man kati baddayo amugamba your excellence mwogedde kino kisense muno this is a mistake i tell you obuko teyalikiriza kusinga you have traveled with your president nagandamunaba nti gwegenda nebwoŋamba nti genda sigendayo moye ne bweyaligambye owuko tiugantoko tubusi yaligenzeeyo mm. yaligenda no omusajja atujoze fena muzeeyi tugende mm. naye abantu balina reasoning bwyeddeyo ne bamutta kakati mmoi ashapinga politics wa succession, succession. yekye yakola mmoi mm. yatunuulira politics we kenya era bamuyitanga the professor of kenyan politics mm. mmoi yali afuze eggwanga ngaalifugira ku anti kikuyu throughout his 24 years mm. kati nazanya abakikuyu mm. kibaki gwe yasooka okuwa obwa vice kubanga njonjo yalemesa kibaki mm okufuga e kenya nga yayagala mmoyi ajja mujja ku power mm. yamwanda retinga mm. kakati mmoyi naye bwe yatuuka mu power mm. nejja efuula omusiru mm. ne sente za kinyata yaziseekawo ne kabineti ya kinyata aga nfatannyayo mm. nze sina ndi mu bufu bwani teyakwata ku monument zize jomo e. kenyatta international airport kenyatta university teyabikwatako eh, abakikuyu ne balowooza nti ono passing crowd ko zanywera mm. through political power borrowing mm. naleeta kibaki kibaki namugoba mm. najjayo njonjo eyamuleeta yalemesa constitution group namuteekako inquiry nti yagala namutta politically namutta kakati bwe yajjawo kibaki naleeta omukikuyu joseph asikalanja mm. joseph atekalanja nebaga nti awasira omukazi mutwoli afukamiza abantu mm. naye nebamugoba yalina obusajja bubiri nasiiru mm. nomulaba muita nka nyingi mm-hmm. nga kale kanyingi yakolanga ku lunya ngaolwenagulunaye ngaba mm. abantu obamalawo eh. mweyiyekwekanga bwati uh-huh. kakati mwe bwatuka mwyite nine nagaa nti no kyeŋenda okukola nina okugoba abasajja bano abakadde bonna mm-hmm. mbagobe naye mbagoba nti naga nti tugende mu kalulu kakikalamujja kano kano kanakeero si uh-huh. nakaleeta uh-huh. ne bakuba abazeeyi bonna ne bamamalako eh. era yakugamba nga mmwe uh-huh. i will hand over power where i got it hey. Eh. i will leave this country under mm. the dotcom age mm. mmwe yali tatuza press conference was directed by bush to address a press conference mm. alage future Mm. kakati mmuyi kufuna abavubuka abo mm. yusuf okanu mm-hmm. mwalimu oyo luto cyrus girongo mulimu mm. omulalane abaali famous ennyo bagaggawalirawo mm-hmm. nebafuuka ba billioniers nga mu gavumenti ayinamu musaliya mudavad mudavad moyi kitaawe wa mudavad moses yeyajja muyi mubusomesa ngaasomesa pc p6 namuleta mu politics era bamulangiranoluganda eh, yawasa mwanyina eh. mudavadi ayita mumoyi eh, mukodomi we ye mudavadi aluddemu nnyo mu politics kakati ekyo nyatayeke gundi kyeyakola mumoyi mm. yali asibye ennyo layira mm. omuntu gwosibye nnyo Mm. tosobola tomuwasa power kyembagambye yeah. ti there is a time mm. ngaomuntu gwojoza omujoza ebintu bingi mm. ngaolina mwesonyiwa hey. Eh. yes nga reconciliation is impossible is not, is a human being is not a, a robot anyiga n'omukazi olina wotuuka nti divorce kati tudivorcinge eh. hey. Eh. hey. nembasi zigalawo nti your actions are incompatible naye mwokulowooza nti sente sente emirimu biki mujja kwereetera omuntu atege ebomu mugundi mu kabineti ngaobusungu bwayina sisingi withe anga kakati muyabala mm. siyinza kuleeta layiri odinga musibye ennyo mhm. kati najja musala akakodyo mhm. namugaa nti layiri odinga nti yingira kanu mhm. yayina ekibiina kye progressive party mm. liberal sams mm. nayingiramu ngaakabonereo ketwakita kozi mu yamutega ti bwamala okuyingira eno abantu bagenda mumukyawo mm. tanakwata kwani ku buhulu mm. ayina profesa saitoti bamugamba nga nti mukikuyu naye ate mumasaayi tiate olumasaayi talumanyi mm. saitoti awandiisa ekitabo akoze ekyakoze bwe bagenda mu kulonda kwa kanu yali mwe yayina omusajja kyobula nti mu politics oba okolera bwereere mwe yagoba abakikuyu bonna n'abamala mu gavumenti ye mhm. n'alekamu omusajja omusekretary geno joseph kamoso mhm. bwe batuuka mu gundi yejjako emipiira emikadde mm. kamoso yamugoba mhm. sekretary geno saitoti namugamba nti profesa isi mathematics saitoti profesa wa mathematics iyo politics liyo tukiyita liyo politiki mm. liyo politiki kitegeeza kati omukulembeze ali ku survival tukiyita mm. liyo politiki tisiriryo politiki mm. kakati nabagoba bonna mm. naleeta gundi buhulu buhulu eh, namuleeta yamufulamisa local gavument eh. kakati ye nakola amagezi gali bwegati mmoyi mm. he calculated moyi baali bakoze ford nga kibiina kyamaanyi nnyo nayita sekiritary geno wakyo mukiro kimusikuku yabanga yali anyumya naye nga ebifaananyi byafulumye edda mawulire muisipuliti ford ntutu ford kenya and ford asiri mm. nga bula nnaku ntono nyo okulonda yeyita sikuku boogere sikuku bamubuuza wadirigo to visit moi tuyiti bugali don't you have bugali at home kwa nyumba yako mm. kakati waliwo omukazi bamuyita kiti namwandu wa yali eh, chief justice mm. naga nti look what this man myamu widow instead of going to a, a, a fellow man why didn't you visit my home at night yemmwe strategy yakuba ford nagijawo muyeri strategic kati nabano nabakola akakodiro mhm. naga obuyinza ngenda buuzza gyenabujja mhm. When you when you make when somebody makes a statement, yakola statement yagamba the person I will support to succeed me will be a surprise to many. Mm. Ngaruto takitegeera. Eh. Hey. when a reader makes a statement yeah. obo mukazi we wakano mulyanga ayina eh, obuyimba yimba bwa yimba yimba obuyimba bwa yimba bayisa nnyo mu ngero ah ah abakazi bayimba nnyo eh era buli bwa yimba ah, ngo kawuliriza kawulirije eh, otegeere ngo kakontemplate eh, otegeere chekategeza kakati <laughs> moyi bwa